pertsona bate bere bizitza duin bat eukitzeko beharrezkoa dira eskubideak. Con educación gratuita y eh, derecho al trabajo, derecho a vivienda, esos son los básicos, desde luego. Da lantzako lana izetia, da alda non dana banatzia soldatak. Ero principal de la vida, higiene y que tengamos salud. El trabajo es importantísimo, la educación, y al respeto también, que hay muy poco hoy un día. O oh, zoru bat, e, bizi baldintza, talan baldintza duinak, existentzia duina bermatzeko minimo batzu. Para mí el marco fundamental o el escenario básico para poder vivir en paz. Soldata duin, duin bat eukitza. Edo zein pertsona pertsona izatea ere, e, eh, beharrezko altian eskuide batzu. Para mí que la gente pueda vivir bien, con un sueldo garantizado y una vivienda. Eh, pues tener acceso a una vivienda digna y Trabajo también, sanidad pública para todos, sean inmigrantes, te vayas fuera, vuelvas, lo que sea, para todos, imprescindible. Y una educación accesible también para todos, eso básico. Balan bat eta soldata teukitzea, o, o etxe bizitza La vivienda, la ciudad social, todo lo que se dice, todo, ¿entienden? Es ezta momento momento un momentu honetan eh, está pensando bien? No, no, en absoluto. No tenemos derecho ni a vivienda, ni a ayudas sociales. Yo pienso que no, desde luego. No, en absoluto. Vamos con esa peor. Gusto dut ez ez. Jende asko dago ba, lanik gabe, cheri gabe. Ya sabemos todo lo que están haciendo, que eh, recortándolos por todos lados. derecho a una vivienda digna edo derecho a una vida libre de violencia, hainbat eta hainbat eh, eskubide ez dauzkagula oraindik lortuta, ez? Sinistarazten ere digute bermatua daudela, baina ikusten dugu edozein eh, interes ekonomikoen gatik edo beste lentasun batzuen gatik eh, segituan zapusten diena eta lehenengo erortzen diena dira funtsesko eta oinarrizko eskubide horiek. Pues algunos no y otros sí, porque yo veo millones de gente que en la calle que están mal. Y eso me llaman al móvil. Nik ez nuke egoiko parte hartzeko, zango balitza, hauzotan, hauzoen bidez eta, zango balitz. Eo gauza, osea, laguntzeko eo zer gauza, ba, ingo nuke, ez? kolektibo ezberdinak, egotea, eh, iritzi ezberdinak jasotzea, horrek emango lukelako, ba, nik uste emaitza interesgarriena, ez? Geroz eta zabaleagoa dana eta hor jaso daitezkela hainbat eta hainbat bueno, eh, aldarrik apen, ez? Jure paper, no creo en la vida. No veo, no le veo salida dicha, la corrupción dicha una. Ondan manifestazioa. Una manifestación. Ondo, ondo. Ozak, konpontzeko aleina itenei bera, oso ondo ditzu zen. Oinarrizkoa da, e, eragile guztiak, herritar guztiak, e, finkatu ditzagun zein diran gure oinarrizko eskubide horiek e, hemendikan horrea defendatzeko, baina funtsezkoa da baita ere ariketa hori auzo guztietan egitea eta ba, norberaren auzoan ariketa horiek egitea, ze uste dut horrela bermatuko dala, nolabait praktika jarriko da zoru hori. Eta denon artean finkatuko dugu eta errealago izango da, prozesu bat izango da eta animatu nahi ditut e, <laughs> auzokide guztiak eta herritar guztiak e, honetan partea, ze funtsezkoa da. <laughs>